იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ცხვა, რომელსაც ერქვა შავტუხა. ეს იმიტომ, რომ ძალიანად შავი ბეწვით იყო დაფარული. ამ ულამაზეს ადგილას ცხვართან ანტკარში ჩავდუხას ედგა პატარა სახლი, რომელიც შთავმავლობით გადაეცა დიდი პაპის პაპის ცხვარდინარ თეთრუასაგან, რომელიც ერთ დროს ევროპაში მსახურობდა. ხვარი თელს დღებს არხეინა დატარებდა. ძირითადად ბალახობდა და ჭtildeში ეძებს. საფში საღამო ხანს თუ მივიდა. აი, იქით რომ ვაშლის ხემოს ჩანს. ხომ ხედავთ? სწორედ მის ჭtildeში უყარდა წამოწოლა. ნახეთ, ახლაც იქითკენ მიდის. ჩვენს შავტუხას არაფერი ადარდებდა ქვეყანაზე გარდა სეირნობისა ჭამისა და დასვენებისა იმ დროს სოფლად ღობე ღობე სიღარიბე დახედიალობდა ისეთ სახლებს ეძებდა სადაც ზარმაცები და უკნარები სახლობდნენ ადვილად რომ დაპატრონებოდა იმ დღეს ამინდი ცუდისკენ შეიწვალა და შავტუხას შინ დაბრუნება ადრე მოუწია ოდესაც ეზოში შეიძლება შეამჩნია რომ კარი ღია მაგრამ ჩვენს შავტუხას სიმამაცე ნამდვილად არაკა სწრაფად შევიდა სახლში შიგი სიგარებდა ვინ ხარ რა გინდა <clears throat> გამარჯობა მე სიგარიბე ვარ მერე და აკრა და გრჩენია ჩემს სახლში. გადი გაეცალი აკაურობას და უბაკუნა ფეხები ცხარმა. შენი კი არა, ეს ჩემი სახლია. შეეკამათა სიღარიბე და წინ წაიწია. რას ამბობ? აკაურობა დიდი პაპისგან მერგოშ თამამავლობით. გაბრაზდა შავტუხა. მოდი, ნუღარ ვიკამათებ. სახლის ნახევარი მედამითმეო. უთხრა სიღარიბე. არაფრის დიდებითო. გაცხარდა ცხვარი. კარგი. მაშინ ერთი კუნჭული იყოს ჩემი. განარადგინდა ამ ხელა სადგომი. მარტო ხარ და მომავალზეც არას ფიქრობ რასო. უთხრა სიღარიბე. რას ამბობ? ამ სახლის ყველა კუთხე კუნჭული მემჭirdებაო. უთხრა შავდუხა მაინც რად გინდაო არ მოეშვა სიგარები რად მინდა და ერთ კუთხეში მე უნდა ვიყო მეორეში ჩემი ბატკანი მესამეში მატყლი უნდა დავთო. და მეოთხეში ყველიო უთხრა ცხვარ. მაშ რა გაეწყობა? შენ დიდი გეგმები და მიზნები გქონია წინ. ჩემი ადგილი მართლაც აღარ რჩება და სიღარიბეც გარჩევა. დღე იყო და ის. ცხვარი დაფიქრდა მომავალზე და ისე დაიწყო ცხოვრება, როგორც დაუპატიჟებელ სტუმარს განუცხადა. აპა თეთრუა ნამდვილად იამაღებდა თავისი შთამომავლებს. შაბტუხა მას შემდეგ ცხოვრობდა ბედნიერად. სიგარები ახლოსაც აღარ გაგარებია. ჭირი იქა, ხინი აქა. ქატო იქა, ქვილი აქა. ელასა, მელასა, ჭიქა მეკიდა ყელასა. თქმელსაც და გამგონებელსაც ლხინი მოგეცეთ ყველას. X-Men.